Нет, российская. Я переехал в Россию еще до войны, до 2014 года. А в каком году? В 87-м. 1987? Да. Это ну, еще, еще когда был Советский Союз. Да, Май. меня еще родители вывезли вначале в Абхазию, потом уже на север э, Тюменской области. А Тюменская область где? Ноябрьская. О, это большой город. А большой ну... этот э, есть э, завод, да? предприятия? Нет. Ноябрьск небольшой город, он 100 тысяч населения, но он нефтегазовый. Нефтегазовый, да. Да. Потом уже в самостоятельной жизни переезжал в Когалым и последние 10 лет жил в Тюмени. А, в самой Тюмени, да? Да. Э, образование какое? Высшее. Э, специальность? Инженер нефтегазового промыслового оборудования и разработки месторождений. И работал по специальности, да? Пока работал на севере, да, по специальности, а когда переехал в Тюмень, э, был последняя должность ведущий инженер э, в МТС. Это телекоммуникационная компания типа вашего Водофона. Угу. А вы семья есть? Да, жена, трое детей. Трое, да? да. Сколько лет? 20, 14 и 11. Большая семья. А мама, папа, они из Донецка тоже, да? А, нет, они тоже с Советского Союза. Мама у меня сомская, а отец у меня снова Московско-Тульской области. То есть россияне. А в Донецке как как э, получилось, что ну, они приехали? Видимо, по своим комсомольским путевкам. Угу. И там приехали и работали, да? Они приехали, там работали, а я там родился, а до пятого класса учился. Э, сам ЧВКшник, да? ЧВК Вагнер. Да, я в ЧВК Вагнере вообще удивительная история. Вот человек с высшим образованием, да, с Тюмени, потому что я знаю, вот многие россияне, они говорили, что э, в России три города живут, да, Москва, Питер и Тюмень. Это как бы богатый очень город, да? Ну, я в остальных не очень жил в больших городах, поэтому Это я как бы украинец знаю. Нет, это сами россияне говорили, потому что нефть, газ там и так далее, Тюменская область. Ну хорошо, вот э, когда присоединился к ЧВК «Вагнер»? Я присоединился к 26 октября 2022 года. Как так случилось? Я бывший заключенный. А, почему бывший? Потому что при, подпис... при подписании контракта с ЧВК «Вагнер» за три дня до подписания мы написали ходатайство о помиловании 23 октября. То есть, я правильно понимаю, Сергей, э, ты сидел, да? Да. А за что сидел? за незаконный оборот наркотических веществ. Продавал? Дилер был или как? Нет, я не дилер и не продавал. Я работал в этой среде. А, то есть я поднимал определенный вес наркотических веществ, фасовал на более мелкие, группировал их а, в большие сверки и закладывал для передачи их а, по дальнейшей цепи сбытчика. Ну, то есть э, ты был как бы частью организации, да? Ну, складом я был. Я частью организации не был, потому что это все делается анонимно. Но это нелегально, да? Это нелегально. Ты, ты, да. ты как бы был... Э, частью цепи. С частью цепи, цепи закладчика, правильно я да, понимаю, да? все верно. А какие средства были? Там всякие. И э, растительного происхождения, и нерастительного синтетические. А сколько дали? 10 с половиной лет. Когда сел? В 2020 году. Задержали меня 11 июля. А сколько этим занимался? Ну, пару лет занимался. Смотри, вот чтобы понять, да, человек с высшим образованием начал заниматься наркотой. Почему? Семья большая, кредиты. Ну, у нас э, в России это 70-80% населения трудоспособного находится в кредитных условиях. Угу. Кредиты, ипотеки. Я так понимаю, что властям это угодно нефтегазовые э, доходы переводить в такой разряд кредитования населения, ими легче управлять. То есть если я свобода мысли какое-то проявлю, меня с работы попрут, и мне нечем будет рассчитываться по кредитам и по ипотекам. Начнется преследование уже судебное. А на что кредит э, брал? Ну, были кредиты потребительские, был кредит у меня для первоначального взноса за квартиру, был кредит на ремонт квартиры, потом это было рефинансирование, объединил эти кредиты, получился один большой кредит, ну, плюс еще ипотека. Потом жену э, сократили с работы, а дети кредиты ипотеки требуют каких-то постоянных вливаний. Э, будучи ведущим инженером в МТС, зарплата 40-45 тысяч. Это в Тюмени 40-45, да? Да, ну, угу. рублями. На ваши деньги это получается, если один к двум, очень грубо, это 20 тысяч гривен. То есть не бог весь какие зарплаты, вот, как вы говорите, для богатого города. А, ну, толкнули меня на такси вначале. Я таксовал до работы, после работы. Ну, это убийство машины, особого выхлопа там я не получал. Когда таксовал, уже раз мелькнуло объявление на заборе, второй раз за заработок от 100 тысяч. Ну и нырнул в это болото. Да, конечно, я каюсь, да, я сожалею, но уже сделано. А сколько можно вот, фасовщик, да, можно так назвать? Да, то, что ну, ты дел... склад. Афи... Называл меня оператор складом. Оператор Ляп. склада. Или, а, а да, а, а оператор. А, а сколько можно было на такие поднять месяц? Вот так, фасо, У меня просто была зарплата. Зарплата? А, это да, она была 50 тысяч рублей в неделю. Это 200 тысяч? Да. Ну, то есть у тебя зарплата была 30-40, а просто фасуя на коту ты поднимал 200? Да. Это хорошие деньги считаю. Это 3000 долларов. Ну, Вася, да? нет, это не хорошие, конечно, деньги. Во-первых, их хорошими нельзя назвать, потому что сам источник этого дохода крайне негативный. Угу. Просто у меня в окружении никогда не было ни наркоманов, ни... Ну, вообще такой среды, и в среде я как бы не относился. А, поэтому у меня было такое моральное оправдание, что если типа государству можно распространять алкоголь на каждом углу и повороте, который приносит большой вред так-то населению, ну а здесь я тоже никому в рот не засыпаю. Вот сделал свою работу. Хочешь бери, хочешь не бери дальше. Это уже твое право выбора. Это когда я уже попал на зону, понял, что это за, катастрофа такая, что это действительно на грани болезни, как, в принципе, алкоголизм тот же, но который все-таки, ну, как-то... Ты просто зэков видел, да, которые зависят? Да, да, да. да но который как-то не то что поощряется, но на который государство закрывает глаза, а на наркоманию оно смотрит с открытыми глазами и осуждает очень сильно. То есть, ну вот у меня было вот это как бы вот сравнение алкоголь, наркотики, алкоголь, наркотики. И вот это моральное оправдание, в принципе, мне позволило этим заниматься. А, ну, то есть, я там от счастья. Иногда там я что-то читаю про Россию, да, вот с того, что я понимаю, это очень, как бы, ну, как бы регион очень наркозависимый, да, то есть наркотики это как бы нормально. Да, там вся Россия сейчас наркозависимая. На зонах э, от 50% до 70% э, сидят по статьям э, наркотическим. 228, 229, 230. Это занимался этим несколько лет, то есть крыша была. Пару лет. Нету Под... никакой крыши. Это... Органы не крышевали? Нет. Я этим занимался настолько законспирировано, настолько анонимно. У меня все начиналось а, в 3-4 утра. Я для семьи был таксистом. Я полвосьмого уже приезжал обратно, все сделав. Забирал детей, вез их в лицей. Пол девятого я уже побритый, поглаженный в костюмчике на работе до пяти часов э, работаю, после пяти часов потаксую, в кавычках. Все, в 9 часов я прихожу уже к 9 домой, уже поел, попил и спать ложимся. То есть жена не знала, да? Нет, у меня вообще в семье... все гадаете? Да, передали? у меня в семье об этом никто не знал. Это было все под грифом строжайшей секретности. Хорошо. В двадцатом году ты сел. Сейчас э, э, ты сказал, что... Э, это кто приехал в колонию? Колония большая, кстати, зона. Там 560 человек. 560 человек. Это да. большая. Это в Тюмени, да? Это не в Тюмени. Я сидел в Челябинской области, город Златоуст, К-25. Угу. Окей. Э, представители ЧВК приехали в октябре, да? Да, в начале октября, в первой декаде. А это, вот просто можешь описать, как разговор, э, разговор произошел? Как это все произошло? Ну, к нам прилетел Пригожин Евгений. Не Сам помню, Пригожин, да? Да, не помню, как его по отчеству. Евгений Викторович, да? Пригожин. Пригожин, да. А, прилетел на вертолете. Его... Нас собрали на стадионе, его запустила администрация внутри колонии. Он провел беседу с нами, такую агитационную, пропагандистскую. То есть а, рассказывал о том, что мы боремся э, с фашизмом, нацизмом э, в рамках СВО на Донбассе, э, предложил нам помилование президента в случае подписания контракта, предложил нам деньги 100 тысяч рублей в месяц, 3 миллиона за ранение, 5 миллионов за гибель. Э, рассказал нам про смертные грехи, то есть которые, которые караются ну, а обну... это что? обнулением. Это изнасилование гражданского населения, это мародерство над гражданским населением, это ну, угр... угу. гражданских объектов, населения. И употребление наркотиков и алкоголя в рамках контракта. Это относилось э, к трем смертным грехам, за которые полагается э, обнуление. Угу. Слова расстрел, там смерть, они не употребляются, а фигурируют везде обнуление. Угу. Подме, подмена слов, игра слов такая своеобразная. Вот. Э, ну, нас на стадионе откликнулось на эту пропаганду 220 человек. С 50 и 60. Это С 560. много? 60. Это много, это почти половина. Это почти половина, да, все верно. Тебе сколько оставалось? Мне оставалось еще 8 лет. 8 лет, хорошо. Угу. Да. Ну, у нас на зоне, это зона строгого режима, в принципе, срока все начинаются от 5 лет, поэтому мои 10 с половиной это такое, ну, среднячок, там гораздо сроки и больше, если 20-25 лет. Да, там и разбои, убийства, и грабежи, угу. это э, тотально. Э, и наркотики. У меня, если было покушение на сбыт наркотических веществ, поэтому у меня срок столь небольшой, то если у тебя эпизод закончен, то срок это в два раза больше. Ну, угу. чтобы вы понимали э, юридические тонкости. Уголовного кодекса э, Российской Федерации. Вот. Поэтому там сроки, конечно, поболее есть. Э, нас э, собрали на двух отрядах, эти 220 человек, угу. по 110 приблизительно в отряде. И началось двухнедельное как бы карантирование этих отрядов. То что есть, значит карантирование? Ну, карантин, э, как везде карантин. В ходе карантина э, проходит какое-то анкетирование. Ну, проверка, это проверка, да. То есть отсев, не отсев. Угу. Э, людей, у нас, нас осталось 124 угу. человека. Основная масса отсева это были э, статьи за изнасилование, таких сразу отсеяли Э, медицинские какие-то показания, ну и возрастной э, лимит 53 угу. года, 52 точно не помню. Угу. Вот. Осталось в итоге 124 человека. 26 октября нас всех рассадили по, само... по автозакам, вывезли с зоны в Челябинск на какой-то аэродром, посадили в Ил-76, там еще присоединилось к нам ИК-8, 82 человека отправили в какой-то аэродром Ростова. Ну вот, в принципе, я вам рассказал, как провелась пропаганда. А, с, э, с, мы можно, да? Потому что да, это значит... Да, смотри, да. Сергей, вот э, вопрос. Э, пообещали 100 тысяч, да? Э, подписание контракта какого-то было? На тот период нет. А, мы контракт подписали уже будучи на первой базе, ну, где-то в Луганской области. А, хорошо, когда зашел в, в Украину? Этот же, в этот же день. 26 а, октября нас отправили с Челябинска в 4 утра, но ну, разница во времени 2 часа угу. с Ростовом, поэтому дополнительных угу. у нас 2 часа появляется, день растягивается. По прибытии в Ростов нас э, вывезли тоже автозаками, не знаю в каком направлении, ну, думаю, что в пределах еще Ростовской области где-то. Какой-то арочник. Э, с одной стороны мы заходили, будучи еще одеты э, в зэковскую робу, а с другой стороны мы уже выходили одеты в армейскую спецовку, спецодежду. Плюс там выдали нам рюкзаки, Э, с каким-то необходимым имуществом, mm. ну, как там насущным, как говорится. Там нательное, трусы, носки, рыльно мыльная А как вообще такое. экипировка хорошая? Ну, у нас э, в итоге э, была экипировка э, две их, два комплекта. Э, была экипировка горка, так называемая, она более современная. Но пошив у нее ну, некачественный. У меня она разлетелась в течение месяца буквально. То карман отпадет, то пуговицы отвалятся, так как условий особо шить, подшивать нету, все это, ну, черт Хорошо, черт. понятно. И вторая? А вторая, она была советского образца, еще, грубо говоря, та, в которой я служил срочную службу в 94-96 году. Вот ну, она крепкая. Но ну, пошив новый. Нет, пошив, она прям точно такая же. 90... Ну, это еще с тех годов, да, просто да. вам выдали еще старую форму. Да, да, советского образца. Но она крепкая, она пережила вот, ну, вот все оставшееся время, и она вот здесь у вас, ну, вот на зоне здесь, э, как не на зоне, а в лагере для а военнопленных. Да, правильно. Э, хранится здесь в мешке целехонько. Ну Хорошо, приехали в Луганск, да? А обучение какое-то было? Значит, обучались мы с 26 по 28 число, э, по, с 26 октября по 28 декабря, а, по 24 декабря, ладно. то есть, ну, почти два месяца, угу. грубо говоря. Луганск. Э, в Луганской области. Это не в Луганске в самом, а в Луганской области. Там мы сменили четыре базы разных. Э, да, обучение было, ну, тактические навыки были. Параллельно нас э, основ... доукомплектовывали вооружением, бронежилетами, касками. То есть на каждой базе происходила какая-то доукомплектовка. На первой базе мы подписали как раз вот эти контракты. Здесь нам выдали в течение вот этих двух недель автомат, там четыре магазина. На следующей базе нас уже укомплектовали бронежилетами, а, касками. На следующей базе нас уже... Там уже был полигон, проводились стрельбы, там уже более детально как-то мы готовились а, ну, к будущим угу. боевым действиям. И четвертая база, там уже у нас было боевое, боевое слаживание подразделений. Но это все Украина, да? Территория Украины? Это все там где-то, я думаю, что ну, не в шаговой доступности, ну, какой-то там 10, 20, 30 километров. То есть мы переезжали там по часу-полтора между базами. А инструктора из ЧВК «Вагнер» были? Да, все ЧВКшники, никаких там министерских, ничего. Все это вот одна компания, грубо говоря, однородная. Хорошо, контракт. Да, вот когда подписывал контракт, две стороны подписывают контракт, да, с той стороны кто подписывал э, печати и так далее, ставил Пригожин? Ну, там факсимиле э, Пригожина и печать ЧВК. Хорошо, и с Тебе обещали 100 тысяч, правильно? Да. 100 тысяч в месяц, да. да? должность у тебя какая? Штурмовик. Ты штурмовая группа, да? Хорошо. Э, контракт был, и были карточки, как зарплата должна была приходить? Нет, карточек никаких не было. Мы написали доверенности на одного из своих родственников э, с указанием их паспортных данных, и им уже Э, в определенных городах э, в определенные дни, то есть когда доверенность пишешь, там указываешь угу. телефон, им должны позвонить, пригласить в какой-то некий офис определенного города, по списку выбираешь, указываешь город. И этот близкий родственник приезжает в назначенный день, получает эти 100 тысяч. Кэш? Ну да, наличкой. Наличкой, да? Да. То есть ты то есть это не государственные деньги 100%, да? Это я, я не знаю, чьи это деньги. Но кешем получали, да? Ну, наличкой. Нам сказали, что будет наличкой. То есть не будет никаких перечислений, а будет выдаваться наличкой. Угу. У тебя, ну, как бы, ты умный человек, да? Ну, то есть если кешем дают, это какие-то непонятные деньги. Понимаешь, о чем я? Ну, знаете, тут понимать можно все, что угодно. Я одно сейчас понимаю, что э, война – это, наверное, самое худшее изобретение человека, где вся грязь, вся кровожадность, вся злость, причем с обоих сторон – Сказать, имеет место откуда деньги, быть. вот, например, да, вот откуда деньги, да, вот уже расследования повыходили, интересно тебе? Это в 22 ну, году, да. ЧВК «Вагнер» добывает золото в Африке. Может быть шахты Судана. Вот, может, оттуда деньги. Ну, Это расследование было. Расследование... Вот сейчас вот вышло, да, вот добыча золота в Африке приносит ЧВК «Вагнер» миллионы долларов для финансирования операций в Украине. Это значит, что, да, это, э, да, в Центральноафриканской республике. Mm. Это золото. И вот кэш. Поэтому кэш, понимаешь? Да, да связь. Там целый комплекс кустарные, которые сперва были, а потом как бы стали э, нормальные. Хорошо, я, я понял. Выплата жене была вот за эти месяцы? Да. Вы, выплата жене была за эти месяцы? Нет. Нет. Э, было просто очень сложно связываться. Но последний раз сеанс связи был где-то в начале декабря, там 3-5 декабря, так точно уж даты не помню. На тот момент ничего не было. Хорошо. Э, где воевал? В Курдюмовке. Это Донецкая область, где-то на подступах Бахмута, угу. запад, ну, с юго-западной стороны. Э, а когда взяли плен? 2 января, на мой день рождения. ВСУ поздравил. Да. А обстоятельства? И где? В Курдюмовке, да? Ну да. Ну, было боестолкновение. Группа, то есть нам было дано задание продвинуться э, до следующей позиции. В ходе продвижения попали под перекрестный огонь. Э, группа погибла из 10 человек – один трехсотый э, командир группы, но он где-то отступил, я даже не знаю, что с ним, э, какое у него ранение. Угу. Мне только сказали вот э, бойцы. А меня взяли в плен, у меня были все отстреляны уже боеприпасы, и автомат заклинило на предпоследнем рожке. Ну, глина там, сырость, мокрая. И я нашел там ящик Э, с гранатами, э, но болванки были отдельно, а запалы были законсервированы отдельно. Начал запалы скрывать, вот за этим занятием меня застали уже ваши бойцы. Э, взяли в плен. Ну, то есть, я понимаю, это стреляла штурмовая группа, да, то есть... Ну, мы штурмовики, наступление, да, наступление, да, наступление, да. да. да. То есть... это ночью было. Убил кого-то? Ну, я был на позициях с 28 числа, 29 я занимался эвакуацией, с 30 по 1 у нас боестолкновений не было. Было вот это единственное боестолкновение в моем опыте боевом. А, в темноту куда-то стрелял. Куда я стрелял, особо не знаю. Ну, не знаю, может, зацепил кого-то. Может быть. Ну, так-то и в меня стреляли. ПКшник там в меня стрелял тоже с вашей стороны. Я только успевал выворачиваться. Хорошо, у меня там бруствер был, а вражек вдоль лесопосадки ползал вдоль него. Но ну, это война, я, это бой, я, а я... не убить. Убийство и воевать. Это немножко разные вещи. Я хочу немного сейчас остановить, я просто скажу, чтобы наш, ты поймешь, почему я это говорю. Это вот Сергей, это один из немногих россиян, который ну, признает, что он стрелял, и не знает, попал или не попал. Э, почему я это говорю, да? Потому что большинство, которые здесь сидят, они сейчас сюда, ну, такое ощущение, что приезжают с гуманитарной миссией, да? Но это нормально для меня, да, когда человек, который говорит, что я был в штурмовой группе, я стрелял, да, ну, то есть я к этому это подчеркиваю, потому что как бы многие не хотят этого признавать. И да, ты правильно говоришь, это война. Да, то есть две стороны воюют. Э, хорошо, смотри, вот э, вопрос, да? Э, Можно я с, э, перебью вас? Хорошо. И пока мы не зашли э, глубоко, там, где это будет не очень кстати говорить, я скажу свою мотивацию, почему я согласился на контракт. Да, я это все равно бы спросил. Хорошо, да. А, вот, я думал, пропустили Не, этот моментик. А, во-первых, я с города Донецка. Угу. Это была у меня основная мотивация. Почему? Потому что по СМИ а, конкретно город разрушен наполовину. Он был до войны численностью за миллион, на сегодняшний день там население 500-600 тысяч. А, так как он находился, скажем так, в начале в пророссийской э, оппозиции, ну, не как в пророссийской территории. Орбите. орбите. А? Орбите, можно сказать. Да, орбите, да. И... Или векторе. Да, и после э, референдума он стал российским, то получается, как бы он а, разбомблен ну, армией ВСУ. Это, ну, как бы логично получается. Естественно, что у меня это родной город, и естественно, что у меня были позывы защищать его. А второй, конечно, мотив – это то, что помилование да, я серьезно вляпался в гражданской жизни и хотел это пятно смыть из себя для того, чтобы э, хотя бы мои дети могли ну, более-менее свободно распоряжаться своим выбором. Потому что если кто-то из близких родственников э, судимый, то автоматически у детей возникают э, сложности с поступлением в те или иные структуры mm-hmm. работать. Э, вот. Ну, третья мотивация, она крайне ничтожна, это деньги, и особо я о них как-то и не беспокоился. Это, можно сказать, что нулевой мотив. Вот. Но, конечно, уже будучи в ЧВК, будучи уже в плену, я понял, что мы воюем-то собственным отражением, зеркальным отражением. Эта война, на мой взгляд, все-таки создана кем-то искусственно. Э, кто первый выстрелил, кто первый напал э, на кого, кто первый сказал, чье слово, кто... Это все просто, на мой взгляд, эм, срепетировано и очень грамотно срежиссировано. И все. Поэтому мы воюем друг с другом. И в этой бойне, конечно, правых-то не будет в итоге. Хочешь подискутировать о Донецке, Луганске в 2014 году? Я просто спрашиваю. Ну, видите, я, может быть, слабый буду дискутер все-таки. У меня нету э, тех навыков, как у вас, журналиста. Поэтому... Это не навык ну, у журналистов, смотри, то есть часто там говорят, да, ну, ты, как бы я тебе просто объясняю, ну, мы здесь разговариваем чисто, ну, я с тобой говорю как с человеком, да, который сюда приехал, да, я там ну, тебя не допрашиваю, да, там я могу спросить, который, какой год и имя, чтобы люди понимали, о ком речь, да, что ты живой человек, то есть все это понимали, но, как бы, я всегда говорю, да, когда там, например, я общаюсь там с, подписчиками YouTube или зрителями, что моя цель просто показать людей и их мотивы. Да? Я всегда говорю, что рано или поздно эта война закончится. Но она и Путин когда-нибудь уйдет. Это все понимают. Но есть 140 миллионов, которые будут жить бок о бок с нами. Я стараюсь понять, что у них в головах, почему, да, и для этого я все показываю. У меня как журналиста, не знаю, может, есть навыки, может, нет, да. Это как бы, ну, зрители могут там дискутировать об этом, не дискутировать, Любомир в этом слаб или не слаб. Я просто знаю историю более-менее хорошо, да. И во-вторых, я в 2014 году там был. Я был в Крыму и был на Донбассе, это все видел. То есть я могу говорить не как человек, который это все смотрел в новостях, а тот, который это все полгода почти был на Донбассе. И вот всю эту дикуху я видел да, вот это то все, что называют референдумом в кавычках, было или не было Россия. То есть у меня как бы личное мнение об этом все есть, да, как у гражданина Украины и как у журналиста. Это не видел где-то далеко, это все видел на местах. То, что все происходило, да, не с телека. И поэтому Эм, мы вернемся, возвратимся еще к вопросу Донецка, Луганска, да, чтобы там, например, там поговорить. Э, у меня вопрос. Бахмут. Да? Вот э, был этот Эдик, он тоже ЧВКшник, он говорит, что под Бахмутом, э, на бахмутском направлении э, все ЧВКшники воюют, и 100%, 95% это заки. Ну, в принципе, так и есть. Я думаю, что процент даже чуть повыше, чем 90. Повыше сколько? Думаю, стремящийся к 99. Это все заки, да? Ну да. Кто-то другие какие-то э, подразделения есть, типа там так называемые ДНР, ЛНР или русские кадровики? Я не видел, потому что на передовой вот в Курдюмовке я был всего лишь 4 дня. За вот это время других каких-то подразделений, других там, Министерства обороны или еще чего-то я не видел. А, понятно. Вот такое ощущение, что ты там был, да, и поэтому я спрашиваю, вот для Пригожина и для Вагнера Бахмут – это какое мистическое место. Ну, то есть там говорят, что его нужно взять, россиянам. Почему? Россиянам? Да дело, наверное, не в россиянам. Дело просто э, в каком-то стратегическом э, плане, скорее всего, думаю. Э, Бахмут. Бахмут э, – это, насколько я знаю, тот населенный пункт, который стал укрепрайоном, который в свое время даже фашисты отказались брать. Но ну, для украинцев это, ну вот Бахмут для украинцев это, это Сталинград. Бахмут. Вот за всю, как Бахмута, бы за весь год войны. С Бахмута, я так полагаю, как раз-то и долбят по Донецку. Поэтому Бахмут, Бахмут является частью Донецкой области – а так как Донецкая область уже проведен э, референдум, то, естественно, э, Донецкую область надо очистить. Э, то есть, я думаю, вот все как, как бы банально просто, а не так, чтобы это панацея, которую надо э, сломить. Вот. Из того всего, что ты увидел, ты же все-таки штурмовик был и так далее. Вот многие говорят, что вот ну, как бы заки воевали, да, это не, как бы не кадровые военные, да, э, и что вот там стратегия убила 10 человек, на место встает 20 новых. Ну, это... А это как расходный материал там все, человеческие жизни. Ну, смотрите, тут тоже ну, все... Ну, то есть понимаешь вопрос, да? Да, понимаю. Тут все очень просто. Вот почему идет вот эта многоступенчатость? Э, колония – это очень хороший источник э, мобилизации. Э, даже если там, я так думаю, зэки вдруг прекратятся какой-то момент, ну, значит, администрация колония подзатянет гайки, и они опять побегут. То есть, ну, это очень легкий... То есть, это не как военкомату бегать за каждым мобилизованным, а вот они все здесь, все в сборе, все в куче – Э, отсеять, которые ну, совсем хромые, косые, кривые. А более-менее живых, здоровых, они точно такие же и на воле будут, только там надо бегать за ними. А здесь вот они сгруппированы. Все, на передовой э, начался какой-то дефицит э, человеческих ресурсов, ну, боев... живой силы. Живой силы, да, дефицит появился. Все, погнало, ступи, вот этот многоступенчатый подход. Э, резерва с колонии, обучение, там, экипировка, вооружение. Здравствуй, линия фронта. Бахмут. Бахмут. Вопрос, да, вот там САКА и так далее, вот э, бронетехника, танки и так далее, все это у Вагнера есть? Я не видел. У нас вот в подразделении не было. У нас э, подразделение вроде как бы и не маленькое, но нет, я не видел. Хорошо. Вот лично твое мнение, да, как бы ты человек с высшим образованием. Мы почти одногорки, да, ты 74-й, я 81 76-й. 76-й, это еще ближе, да, у нас разница 5 лет. Угу. Я 81-го года. Вот у меня чисто такой, как бы, тоже человеческий вопрос, вопрос и более который, как бы, э, он о морали и батике, да. Вот то, что набирают зэков зоны, и им просто их жизни – ну, потому что это война, да, угу. мы с тобой согласны в этом. Их жизни меняют на сроки. Вот твое личное мнение. Вот что это делает Пригожин? Я сейчас немного еще скажу, да, я вот видел эту всю лабуду, да, когда он там зэков встречает, там вот парни исполни долг перед Родиной и так далее, да. Э, но все-таки, вот твое мнение об этом. Ну, с одной стороны, э, если брать пропагандистскую сторону, то, конечно, как бы дает шанс. Э, с другой стороны, э, шанс искупить свою вину перед Родиной кровью. Вот так вот. Это, в принципе, практиковалось и в Великую Отечественную войну. То есть это не ноу-хау никакое. Да, Сергей, но давай здесь остановимся, да, немного, да? В каждой войне есть идея, правильно? Угу. Ну, то есть все-таки две стороны за что-то должны воевать. И вот когда мы сейчас сравниваем с Великой Отечественной войной, и когда мы говорим, что шансы искупить кровью, да, это немного разные вещи. Вот сейчас, да? Потому что тогда Советский Союз что делал? Защищался. Да. Он воевал за независимость и свободу. Правильно? Когда мы говорим о войне между Украиной и Россией, это немножко другая вещь. Это в вашем понимании. А я закончу, понимании? я закончу. Я закончу, почему угу. я считаю, что это немного, пусть будет в моем э, понимании, да, я закончу просто мысли, да. Это могло бы работать, это могло бы работать, когда мы говорим-то о каком-то референдуме в Донецке, в Луганске, да? Ну, теоретически, хотя для меня это лабуда, да? Я объясню почему потом. Но это целенаправленная оккупация Украины. Почему? Когда началась война, 24-го, большая война, да, потому что для меня война началась в 2014 году и для большинства украинцев, вторжение было не чтобы защитить Донецкую и Луганскую область, а чтобы захватить Украину. И знаешь почему? Потому что заходы были в Херсон, Херсонскую область, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Сумскую, Черниговскую, Киевскую. Это захват территорий. И когда мы сейчас говорим о каком-то искуплении крови перед Родиной, ну это просто пропагандистский штамп. Да, я вам про это и сказал, что э, если брать официальную э, точку и позицию, то это да, так. Но официально это ведь у нас позиция муссируется во всех средствах массовой информации, а СМИ — это большое оружие головах людей идею заложить может только СМИ. Своего, свою мысль какую-то, ее можно, э, свобода мысли, можно задавить двумя путями. Либо насилием, либо идеей другой, правдоподобно преподнесенной. Все. Э, я не думаю, что на Украине этим не пользуются. думаю, то же самое происходит. Э, возьмем Майдан тот же. Что сделали у вас? Это, кстати, не какая-то там смешная версия. Это вот чисто мое умозаключение. Э, ну, может быть, домысла. Но, тем Хорошо. не менее, версия. Угу. Украине дали возможность Европа заглянуть в Европу, Россия дала возможность Украине заглянуть в Россию. Что значит заглянуть? Это ездить, работать, какой-то бизнес совместный вести. На Украине сложилось впечатление, что в Европе лучше, чем в России. Богаче, уровень жизни выше – а в России похуже. Конечно, человек как рыбка, там, где глубже, там и лучше. Обратился к Европе. Но есть такая третья сила, она очень могущественная, которая вас сейчас э, в составе этих 62 стран, э, как бы вы думаете, что вас поддерживает весь мир, а это, в принципе, блок НАТО и проблоковские страны. И эта третья сила ставит вам во главе Януковича, который пророссийский. Не наш Путин, а вот эта третья сила. И Янукович закрывает границу с Европой и разв... пытается развернуть всю Украину в сторону России. А вот они и революционные настроения, а вот он и Майдан. А на этом Майдане просто там несколько человек стрельнули друг друга, тоже из третьей силы. И понеслась война. Я, я это все понимаю сейчас, но ну, мне много Кто третья сила, чтобы я понимал, кто она? Ну, я думаю, что это э, а, не США, не Европа. Это именно блок. Ну, назовем его там масоны, НАТО, э, не знаю еще как. То есть это вот Ротшильды. Ротшильды, Ротшильды. да. <laughs> Это тоже конспирологические да, Да, да. Хорошо, смотри. Э, ну, то есть, давай поговорим немного об этом. Эм, где ты был э, на Западе в своей жизни? Да нигде особо. В Трусковце самая западная точка была у меня. Украина? В 2007 году. У меня году, паспорт да. и место рождения Трусковец. Ну вот я в Трусковце был в 2007 году. Ну, как бы я там родился. Я понял. Я... То есть я как бы расовый бандаровец. Только ну, без татух. Ну, Хорошо. Вот смотри, ты нигде не был, да? С тобой мне тяжело, но честно будет дискутировать, где лучше. Ну, давай это признаем. А я верю, искренне верю, что уровень жизни в Европе Смотри, гораздо просто, ну, выше. Ну, я, я учился в Западной в России. Европе, да? Я учился в Западной Европе, я жил 5 лет. В стране НАТО. Я верю в это. Я объездил всю Европу. Да? Я был в Соединенных Штатах несколько раз, да? Я был в России, и как человек, который везде был, я могу сказать, что в России жить я не хочу. Тоже верю. Честно, да? Ну, то есть, принимается мой аргумент. Да, абсолютно. Да, то есть, заговорочно. Я бы, мы могли бы дискутировать об этих всех вещах, да? Второе. Если мы говорим, мы сейчас говорим о простых украинцах, да? О простых украинцах, мы не говорим там о властях и так далее, да? В Украине в 90-х годах э, началась большая э, как бы волна миграции да, это как бы факт, особенно с западных областей, да. Но я, я еще был подростком, я это все видел, да. У нас много людей уехали работать сперва там Греция, да, потом началась волна Италия, Испания, э, Чехия, да, я просто называю эти все страны, Штаты много уехала, Канада. Э, на ПМЖ, не на ПМЖ, да, вот сейчас Польша, много украинцев как бы уехало и посмотрела. И Большинство из них выбрали Европу, логически, да? То есть люди, которые где-то были, они выбрали Европу почему-то. Это их не, не, нельзя осуждать, да? Мы сейчас не говорим о какой-то идеологии, там Россия, да? Они выбрали просто экономически лучшие позиции, да? И там работают. Принимается этот аргумент, да? Если мы поговорим о каком-то э, процентном соотношении украинцев, сколько процентов было и сколько россиян было на Западе, я где-то читал статистику, что россиян, мне кажется, было 2%. Вообще где-то, вообще в своей жизни. Да? Ну, то есть 140 лимонный народ, и только 2% куда-то выезжало. То есть это тяжело. Да? Вот когда я, вот сейчас, когда я дискутирую, <laughs> ну, я даже не могу дискутировать с россиянином. Это тяжело. Из них мало кто где был. Но это их проблема, да? Украинцев много где было. Если мы еще раз, там поделим Украину да, на это все, да, то небольшая часть была на Западе, это там, например, там Восточная, это Донецкая и Луганская областя, да, или тот же там Крым, да, так сложилось, да. Теперь о Майдане. То есть как бы подоплека под это все было, да? Ну то есть мы же как бы говорим снизу вверх, да, а не сверху вниз. То есть аргументы мы не принимаются, правильно, да? Когда мы говорим о Майдане, я сейчас тебе скажу как бы э, немного такую, ну, мы дикую вещь для тебя. Э, да, вот там Ющенко, он был прозападным, ты это знаешь, да, Виктор Ющенко. А Виктор Янукович, ты сам это признал, он был пророссийским, да. Хотя там поставлен Ротшильдом или масонами, короче, ну это хрен собачий, потому что я считаю, что Украина это демократическая страна, президенты у нас меняются, только Леонид Кучма был два срока, это все меняется. Я считаю, что смена – это хорошо, это признаки демократии, да. Выборы, люди ходят, голосуют, кто нравится, не нравится, да. Плохие, хорошие – это уже второй. но свобода слова есть и свобода выбора есть, демократия. Так Янукович для движения в Европу, ассоциации с Европой, это точно называется, сделал больше и подписал больше документов, чем Виктор Ющенко. Интересно, правда? Это факт. Странно, правда? Но ну, в последний момент он как бы все года говорит, сколько там, в 10 его выбрали, да, Майдан случился в 13-м, он все года говорит, что мы идем в Европу. Вот еще немного мы подпишем ассоциацию. Правильно? Весь народ этого ждет. Он поддерживает в этом президента, правильно? Этого самого Донецкого Януковича. И в последний момент, когда нужно ставить подпись на бумаге, это, а мне кажется, где-то было в Балтийской стране. Э, тогда э, осенью Янукович этого не делает. И люди переживают шок. Вот the fuck. Понимаешь, о чем я? И они выходят и говорят, Витя, мы хотим в Европу. Угу. Понимаешь, о чем я? Да. Логика есть в этом всем? Есть. Правда? Да. Нету Ротшильдов здесь, ничего. Я логически смог объяснить? Дальше. Майдан. Украина – это все-таки не Россия, да, Леонид Кучма говорил? Здесь свобода СМИ была. Она, не, она придавливала за Янукович. Я вообще считаю, что эта страна как бы состоялась в большинстве из-за того, что здесь была свобода слова и была журналистика, которая говорила о коррупции и о других вещах. До сих пор мы говорим об этом, даже во время войны. Может, ты слышал, там перестановки большие, в, там Зеленский меняет людей, эти зашкварились, не зашкварились. Но это не об этом. Майдан, люди хотят другого. Конечно, я это не отрицаю, потому что это нормально. Были политические силы, которые смогли этим воспользоваться, да? Но факт остается фактом. Люди хотели в Европу люди не хотели в России. Это, я тебе сейчас открою секрет большой. Все, что решалось в Украине, решалось Киевом. Это центральный город, это мать городов русских. Русских, да, не русских этих российских, а русских. Это колыбель всей цивилизации. Этот город, несколько миллионник все решал. Киев хотел Европу. Весь Запад хотел Европу. Да? Большинство областей хотело в Европу. Да, Донецкий, Луганский и Крым регион, в кавычках, да, они голосовали за Януковича, который был пророссийским. Но это в любой стране можно было. Разногласия везде есть. Есть Виталия между севером и югом, да, есть Каталония в Испании, да, есть регион Венета в который тоже называют сепаратистским, да, ну как, это как бы внутренние проблемы страны. Понимаешь, о чем я? И Украина могла решить проблему и с Донецком, и Луганском. А теперь контрольный вопрос. То есть я все как бы логически объясняю, правильно? Ну, Можем... Ну, есть один нюанс. Хорошо, говори. Балтийская республика, в которой Янукович отказался подписывать. Да. Ведь это был ключевой момент от которого, грубо говоря, как называется, нулевая точка, от которой начался отсчет. Да. Так вот вопрос, а почему произошел этот отказ? Почему По его внутреннему какому-то порыву, э, ну, абсолютно неаргументированному? Или все-таки кто-то на него надавил? Э. Вопрос, кто и зачем? Почему он отказался подписывать, идя долгим путем к этой подписи, человек вдруг разворачивается публично и отказывается ее ставить. Я как раз потому, что за этим моментом тоже наблюдал. Хорошо. Давай логически построим цепь, да? Кто, э, кто мог быть, чтобы она этого не подписывала, на твое мнение? Но, ну на мой взгляд, э, ближе всего э, на него могло воздействовать это его же окружение, какие-то там кабинет министров, какой-то там Рада, и в их составе вряд ли какие-то были вот пропутинские именно э, структуры, потому что э, фактически служба внешней разведки давным-давно уже к Украине имела слабое какое-то отношение. А вот э, именно э, натовские структуры вполне могли оказаться там. Очень даже а вполне. А давай, а давай, а давай все-таки... И они прекрасно понимали, что Э, надо Украину э, вовлечь в блок надо тем или иным способом. И вот это ключевой момент, которым надо воспользоваться для того, чтобы устроить вот эту майдановщину. Смотри, логики нет в твоих словах. Если третья сила хотела, чтобы Украина вошла в НАТО, например, движение в Европу ее бы подталкивало к этому. Ну да. Преград не было. Зачем это было как бы западным странам устраивать, чтобы Янукович не подписал этого? Где логика? Где логика? Хорошо, может быть, не очень логично звучит. А давай я, друг, вот, аргумент ты, аргумент я, хорошо? Угу. А давай построим все логически немного в другую сторону. Куда Янукович уехал? В Россию. Где живет Янукович? Ну, где-то в России. В России. Логически строится все, да? А может, это все-таки Путин? Сказал, нет, Вова. Э, нет, Витя. Витя, да. Все-таки логика где-то есть? Может быть и есть. Правда? Ну, видите, тут такая шахматная партия глубокомысленная, что вот Э, вам приходится мне э, апеллировать, а мне приходится думать. И я с высшим образованием. А высшее образование это, это ну, 5-10% населения, ну 15 пусть будет. И основная масса населения всех этих деталей даже не осознает и не понимает. Больше я скажу. Януковичу нужны были деньги. На что? То есть это в СМИ было, да. Как бы он говорил из Европы, из России. Mm. И там, и там брал. И Владимир Владимирович сказал, мы дадим тебе эти деньги. Только, говорят, не подпиши. Да, был там что-то про миллиард какой-то доллар Три. или три миллиарда. Был, был, да. Вот и все как бы склоняется к Путин. Еще аргумент. Я просто много э, вот как бы вот честно я скажу, вот меня сейчас, я даже хотел взять интервью, если нам удастся, да, у россиян, которые немного что-то понимают, да, в этом всем, да, и от меня, вот я там слушал Дугина этого, да, вот его дочь, после этого, как она ее взорвали, да? да, вот это все. Вот вообще у россиян есть еще такое ощущение имперскости, да, вот русского мира этого всего, да. Я даже слушал этого священника, который апеллировал вот этот оппозиционный, который есть в России, как его зовут, Яков Кротов, а мне кажется, да? Не ну, знаю. Ну, православный там, да, Может. и он говорит, да, это не идея русского мира, это идея русской культуры и так далее. Вот еще такая штука есть империалистическая у россиян, да, что Украина как такой не должно быть. То есть вот перед вами в их идее сидит малорос. <laughs> Да, вот мне Магнарь вот здесь сидел, говорил там пи***к какой-то 25 лет, и он мне говорил, что вы малорос. Угу. Да нет, мы не малорос, мы другая нация. Ну, я с этим вот как раз согласен полностью, что вы другая нация. Мы вопрос закрыли с этим всем. Можем дискутировать еще? Да, продолжать можем. Донецк, Луганск. Без России движуха в 2014 году реально бы было? Ну, э, для меня, конечно, вот все-таки правильнее было бы, что плохой мир лучше хорошей войны. Вот лично моей семьи это коснулось воочию. Не случись эта война в 2014 году, мне бы жену не сократили, я бы не полез в наркотики, мы бы худо-бедно концы с концами бы сводили, потому что не выросли бы цены на ЖКХ, на квартиры, на еду, на одежду, на все эти школьные принадлежности. Было бы все хорошо. Да, я считаю, что э, тот, кто позволил эту войну, конечно, ну, заслуживает осуждения. Кто ее спровоцировал, эту войну, заслуживает осуждения. Тот, кто начал эту войну, заслуживает осуждения. Но здесь получается такая вот... Есть такой э, писатель, Эрих Мария Ремарк. Слышали есть. его, да. да. Вот у него есть книга, если мне память не изменяет, Э, время жить и время умирать. Не такая фраза фигурирует. Если мы бомбим э, города противника, то это стратегическая необходимость. А если противник бомбит наши города, то это военное преступление. Но что самое характерное, так думают обе стороны. И получается, для того, чтобы разобраться, кто начал эту войну, кто ее спровоцировал, эту войну. Э, нужно абсолютно независимое расследование. Там такое причем, где бы не было бы э, обоих сторон. Сергей. иначе получается внутреннее расследование России глаголит «мы правы», внутреннее расследование Украины говорит «мы правы». Все, что мы с вами сказали сейчас про Майдан, это наше дискутирование, которое, да, вроде как оно похоже на правду, но это не истина. Истина все равно должна провестись именно независимым расследованием, выявлена быть. И вот тогда уже действительно какой-то там трибунал создавать над этими людьми, еще что-то. А пока, а пока просто паны дерутся у холопов, чубы трещат. Ну, Сергей, ну это факт. Это факт. Это факт, что Россия напала. Это факт, что Россия агрессор. Это факт, что она оккупировала территории. Сергей, это факт, что 8 миллионов из-за России выехало на запад украинцев. Это факт, что украинские города разрушены. Это факт, что бомбили эти города. Это факт, что россияне убивали украинцев. Это факт, что они насиловали их. Сергей, это все факт. Я, не, я могу показывать фотографии и так далее, но это все факт. Вы умный человек. Вы умный человек. Вот, мы много можем дискутировать. Вот умерло более 120 тысяч россиян. Просто объясните мне, за что они умерли. Я знаю, за что умирают украинские солдаты. Я знаю, за что умирают украинские граждане. Это простые врачи, айтишники, водители, которые сейчас воюют, они защищают свою страну. Они защищают свободу и независимость этих территорий, чтобы другие поколения жили лучше. Они помнят россиян, что они сделали на этих территориях с этим народом. Они это все помнят. У Я украинцев есть идея, за что умерли более 120 тысяч россиян, и вы готовы были умереть и прийти в черном пакете, и может быть вашей жене выплатили, выплатили 5 лимонов, или может быть нет, потому что это Россия. За что они все воюют? Просто я вам, и умерли. Я вам объясняю на протяжении всей нашей э, беседы, что мы сюда призваны защищать русскоязычное население и русскоязычные территории, которые в, которые, которым вы запрещаете разговаривать Э, на русском языке. Хотите что-то украинцам сказать? Да, хочу. Скажите. Я извиняюсь перед украинским народом за то, что я пошел воевать против него. Искренне? Да, это искренне. Воевать я, конечно, но больше мне желания нет. Россиян. Никакого. Россиянам ну, наверное, даже не наверное, а точно. Прежде чем согласиться воевать, тоже подумайте. Это все-таки братский народ, как ни крути, с которым мы с одного тазика ели не один век. То, что сейчас происходит, я все-таки склонен думать, что нас лбами столкнули. Да, конечно, там у нас есть свое законодательство, которое обязывает быть мобилизованным. Да, конечно, отказ от мобилизации – это дезертирство. Но если есть хоть малейшая возможность не идти на войну, пользуйтесь ею. Не стремитесь умирать и не стремитесь убивать себе подобного.